מה המצב אנשים כאן ב HD, ואנחנו נעשה את Oreo challenge יואו. אבל בלי HD, סליחה. שלום כולם כאן פטרי. שלום כולם כאן פטרי. אנחנו עושים את האוראו צ'אלנג' וגם של סבלודיני, וקנינו את אלה. מה זה? תסביר להם. אה, זה, קוראים לזה אוראו. ומאיפה זה בא? זה בא מ China הרחבה. כמה זה עלה? אז מי שלא יודע מה זה אוראו צ'אלנג', שיכתוב באינטרנט, כי אין לי כוח להסביר. תסביר, אני אסביר. לא. זה... הוא מתקשר למספר? לא למשטרה. המספר, מי שאתה רוצה, זה 1 0 <laughs> אני אכתוב את המספר על המסך. אז אה, לוקחים עוגיה, שעופר כבר מעך קצת. קצת? זה לא מוצא. הנה, היא מורחה לגמרי. ייי, יופי, הרסת את הסרטון. אם אתה דוחף את זה עליי. אוקיי. רק בזכותי. פותחים עוד חבילה. טוב, אז לוקחים כל אחד צד. אה, נכון. תלשים. שלוש ארבע. אני קיבלתי את הקרם, אז... אה, לא, אתה זה שמתקשר, לא. אתה זה שעושה את ה challenge. אני קיבלתי את הקרם, אז עופר עושה את ה challenge. לא. כי הוא הפסיד, כי הוא קיבל את זה בלי הקרם. אהה. יש. יאללה. שלום, ברוכים הבאים הרשמי של להגרלת challenge הקישו אחת. אם אתם את challenge מספר 920, לקפוץ על רגל אחת ולעשות כל <laughs> רגש. לא לשנייה טוב. נו. אז עכשיו אני ואמיר. איזה סכנה. סכנה. סכנה. זה הגרלתם את קרן קיספר 999 למלא שלמה לא. אה, זה עדיין מצלם. זהו, נראה לי זה לא מספיק. טוב, מילאנו בערך כוס. טוב, בערך. אוקיי. קמצן. את הכל, את הכל בבת אחת. את הכל בבת אחת. את הכל בבת לא אחת. מה אכפת לי? נו, אדרי. מה אכפת לי? הכל... challenge complete. Sponsor, אוריו. אוקיי. אה, אוריו. שלוש, ארבע, ו... יאיי! <laughs> יאללה, פצצה. תראו, הוא פרז. זה כמו... נו. את challenge מספר 841.33. אה, לשים עוגיית על המצח ולהעביר אותה לפה בלי בידיים. מה זה דרך הלשון? <laughs> לא, אתה לא, לא, לא תצליח. לא, אה, היא לא... לא. אמיר. למה אתה אוכל עד סוף עופר. מה זה קשור עכשיו מזה? בן אחת? גיא. עד סוף הסרטון אני צריך לעשות את זה? איך זה תמרים? בילדר! בלעתי את הכל כבר. תראה לי, תראה לי את זה. אם איזה גלגול קיבה אני תובע אותך. ראש ארבעה אחר. נו, תשחרר. יש! הוא מזובל את זה. אם אתם לא מבינים, בצ'אלנג' מספר 258. להפריד עוגיית אורל Lodze che vale me Non Nu știu, bape. Oh! Asta ah, m-am urmărit să mi Dumnezeu. אתה יכול להשאיר... זה יהיה מתאים עם ההצעות שלך. זה נופל. יש לך טכניקה. רגע. טוב, קיצור, אתה גרוע. דווקא השיער שלך אמור להיות קשה כי זה מחומצן. יאללה, תעשו. שלוש, ארבע, אתה לא תיקח לי את הקריאה. אני אקח את השיט! ברמאי, אה! איכשהו. אוקיי, טוב עופר. שינו את המתכון. איך תביא חלב? מקווה מאוד שנהניתם מהסרטון וכל זה. כאן היה פאטרי HD, ויאללה ביי.